Throw, throw, throw it up Start twerking like Miley Oh yeah Twerking like Miley Don't pop it like Miley Herkese merhaba arkadaşlar ee, Bugün Office 2013'ü kuracağız ee, Yani gerçekten kolay bir şey ama isteyenler olmuş Size bir dosya vereceğim e, nasıl bir dosya, nasıl indirebiliriz, hangi sitelerden daha iyi indirebiliriz. Birinci site sağlam indir. E, Google'a şöyle şöyle kapatalım. Sağlam indir yazdığımız zaman en başta çıkan sonuca tıklıyoruz. Bu aranacak kelime yani arama kutucuğuna Office 2013 yazıyoruz. Ee, buradan en başta çıkan e, ofisi kurabiliriz. Şöyle diyelim. 2003 var, 2007 var, 2010 var. İstediğinizi seçebilirsiniz yani. Bu dördünden bir tanesini ki 13 artık yani Windows 10, Windows 8 için yapılmış bir e, ofis çünkü yani onlar için tasarlanmış. Eğer Windows 7 falan ya da XP kullanıyorsanız 7, 3 ya da 10 kullanabilirsiniz. Ee, ama şu an biz e, Office 2013'ü göstereceğiz. Buraya geldiğimiz zaman şurada zaten 1, 2, 3, 4, 5 tane link vermiş. Bir tanesine tıklıyoruz. Herhangi bir tanesine. Evet gördüğünüz üzere neden iki part geldi? Bilgisayarınızın işletim sistemine göre yapılıyor yani işletim sistemine göre kaç bit olduğundan. 32 bit mi 64 bit mi? Onun için nereden öğreniyoruz? Şöyle özelliklere gelip görmüş olduğunuz gibi 32 bit işletim sistemi var. Ee, yüksek ihtimalle birisi 64 birisi de 32 bit işletim sistemi. Bunu böyle doğulanda bastığınız zaman iniyor. Şifre, RAR'ın e, şifresini de böyle burada veriyor. Bir sürü site var yani Google'a yazdığımız zaman çıkan bir sürü site vardır. Benim önerdiğim site sağlamdır. Şimdi şöyle yapalım. İndirdiğimiz dosyada evet dediğim gibi az önce 32 bit mi 64 bit mi evet şöyle bilgisayar masası sağ tıklayıp özelliklerden 32 bit işletim sistemini kullanıyoruz. Öyle. Şimdi böyle gelir. E, giriyoruz. Evet setup dosyası. Yani kurulum o kadar basit yani. O kadar basit. Ee, şöyle direkt çık tıklayarak kuruluma başlayalım. Hazırlıyor diyor. E, ee, yükleme türünü isterseniz otomatik olarak her şeyi kendisi yapar. İsterseniz biz özelleştirebiliriz. Evet. Özelleştirelim yani isteyen şimdi yükleye basıp bekler sadece ve yüklenir. Biz özelleştirelim. Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi Microsoft Office'in e, hangi programların içerdiğini gösteriyor. Access var, Excel var, OneNote var, Outlook var. Ondan sonra PowerPoint bizim en çok kullandığımız şeylerden birisi. Word var. Yani indirdiğimiz zaman yani kurduğumuz zaman direkt ee, bunların hepsi inecek. Gerekli toplam alan 2.2,88 GB'mış. Şöyle şimdi yükle diyerek burada yapmamız işlem yapmamız gereken işlem sadece beklemek. Yani başka bir işlem yok. Hmm. Bu yüklenirken e, etap 5 ile ilgili konuşalım. Etap 5'te Android Lollipop istiyorlar. E, tamamını yükleyebiliriz. Bunun bir yazılımı var. Ama e, gerçekten çok hatalı yazılımları var. E, biz o hataları düzeltmeye çalışacağız. Düzelttikten sonra inşallah size vermeye çalışacağız. Eğer e, arkadaşlar yapamazsa yani hatalı gerçekten çok hatalı. Çünkü nasıl yapılmış? Başka bir telefonun Android yazılımını, Android Lollipop yazılımını alıp tablete atmaya çalışmışlar ki bu çok hatalı bir e, işlem. Yani yanlış yapıldığı anda tabletiniz açılmayabilir. Yani oraya kadar gider. Ee, çünkü hmm, şu an yüklemeye devam ediyor. devam edeyim. Evet yükleme tamamlanıyor. Birkaç dakika daha bekledikten sonra yani işlem bu kadar basit oluyor. Evet. Hmm. Bundan sonraki videomuz etap 5 e, Lollipop yükleme. Yalnız önceden de söyleyeyim bu videoda e, hatalarla karşılaşacaksınız. Onu önceden söyleyeyim. Çünkü e, tabletlerde Lollipop yok yani. <laughs> etap 5. Tab 4'te de zaten yok. Elimizde Tab 4 olsaydı, etap 4 Hmm, onun da milli eğitim dışına çıkartmayı gösterecektik ama işte elimizde olmadığı için evet hemen hemen bitti diyelim. Bu arada hmm, artık YouTube'da nasıl video çekilir? Onun gibi videolar atmaya çalışacağım. Evet, tüm pro programlara bakalım. Evet hala yüklenmemiş. Evet. Hemen hemen tamamlanmak üzere. Artık sonuna doğru geldik. Bir hata alırsanız e, YouTube üzerinden yorum yapabilirsiniz. Facebook'tan mesaj atabilirsiniz. E, her türlü yardımcı oluyoruz zaten. Arada videoyu kestim hani videonun uzun olmaması, sıkıcı olmamasından dolayı. Evet. Bazen böyle özgürlükte. Bu arada bilgisayarınız şu an 32 bit yüklemesini yapıyoruz. 64 bitse şuradan x64'e tıklıyoruz. Buradan aynı şekilde setup'a basıyoruz. Zaten şurada buralardan başlıyor ne var? Excel var. Önemli olanları hemen söyleyip geçeyim. Ee, fazla göstermiyor. Excel'i gösterdi ama. Crack. Zaten otomatik crackliyor. Evet. Bu dosyayı indirdiğiniz zaman otomatik olarak cracklenmiş oluyor zaten. Evet, şöyle tüm programlara bakalım. Şurada Word gelmiş. Yani Word 2003 gelmiş. Bakalım. Evet. Evet. Tamamlanmak üzere. Son bir dakika içerisinde yapması lazım. Oh. Evet yükleme bitti. Kapata basıyoruz ve buradan e, ofise gelelim. Hala ofisi göstermiyor. Şöyle geri. O, Word 2003 var ama. Ee, bitti ya. o kadar. Evet. Geldi. Evet. Görüşmek üzere.